ABC. Ja, das ist schon ein gutes Deck. Konami hat sich da echt mal was ausgedacht. Ich meine, wir machen alles auf Oldschool und bringen alles über Yugi und Kaiba nochmal rein, damit die alten Spieler wiederkommen. Eine sehr gute Idee. Sich dann auf die Union-Monster zu konzentrieren, super Idee. Wir machen alle Level 4, damit man schön Exit-Plays hat und fertig. Dann fehlt noch ein schönes Boss-Monster, nehmen wir einfach eine tolle Fusion und schon hat man ein neues Deck. Aber dann reicht es nicht, dass diese Fusion einfach ein 3000er Beatstick ist. Nein, wir machen die Beschwörungskosten so einfach wie es nur geht, indem man drei Monster vom Friedhof banisht. Wir brauchen noch einen starken Effekt. Wie wäre es denn einfach jeden Zug eine banishen? Genau, zerstören war ja gestern, heute banisht man lieber. Hahaha. Und warum nur in deinem Zug? Einfach auch im gegnerischen Zug machen, damit man so richtig schön den Gegner stören kann. Und oh ja, der könnte jetzt zerstört werden. Nein, das müssen wir verhindern. Man baut einfach einen Schutzeffekt ein. Genau, man opfert ihn und ruft die alten drei Teile wieder. Klar, damit man nächsten Zug einfach wieder einen Drachen rufen kann. Ja, das hat viel mit Skill zu tun. Jeder spielt dieses Deck gleich. Ich meine, alle spielen 3A, 3B, 3C, 3 Terra, 3 Hangar, 2 Gadget, 3 Treasure und oh ja, ich bin kreativ, ich spiele Infinity und Galaxy Soldier. Ich meine, das ist nicht kreativ, das ist einfach nur eine andere Version. Und dann so, oh, ich bin sehr kreativ. Ich spiele diese Falle anders statt dieser Falle. Man ist auch so kreativ, wenn du statt der einen Falle die andere Falle spielst, weil beide Fallen gut sind. Und ich meine, das funktioniert auch nur, weil du einfach mit diesem Deck zwei Karten brauchst, um ins Spiel zu kommen. Fertig. Und du hast gewonnen. Wow, easy, yay. Und genau deswegen spielt es jeder total. Es gibt so viele gute Decks. Aber nein, wir spielen alle ABC, weil ABC ist einfach zu spielen. Ja, natürlich ist es einfach zu spielen, aber es ist deine Anforderung ans Spiel. Du machst immer dieselben Züge. Ich mische ein Exit, werf alles ab, mach Plus, speziell beschwöre Drache, fertig, hab gewonnen, hahaha. Oder, ja, ich mach Minus, Twister, hör Abwurf, Abwurf, hör mir alles egal. Ich mach eh am Ende den Drachen und hab gewonnen. Und warum? weil ABC gut ist.